buradan Kaç kere geldim kaç kere buradan gidiyorum Buradan Geldim buradan gidiyorum ben Kesinti ama buradan çok geldim çok çok kesinti Kesinti Ama buradan çok çok çok çok çok geldim Ama kendine geldim hadi bura bura bura bura bura Diken Dikenine bastım geldim bura bura bura buradan Kaç kere geldim kaç kere buradan gidiyorum Buradan çok geldim çok çok kesinti Kesinti Ama buradan çok çok çok çok çok geldim Ama Kendine geldin hadi buraya